hayatımın en or Selamlar arkadaşlar. Finroll'da hoş geldiniz. Ben Rıdvan. Bugün sizlerle Walking Dead'in arkadaşlar 7. bölümünü oynayacağız. <laughs> Böyle çok tehditvari bir giriş oldu kusura bakmayın ama videoyu beğenirseniz sevinirim yani. Abone de olmayı unutmayın. Evet e, en son belli başlı birkaç küçük yerde kalmıştık. Hatırlarsınız arkadaşlar böyle değişik bir şeyler almıştık. Görev eşyası. Onun parçası mı acaba? Ki öyle gibi duruyor. Şimdi her şeyi birleştirmeye başlayalım. Hmm. Bakalım telsizimizden haber var mı? Aha var. Bunu çantaya geri koyalım. You there, Casey? Orada Come in. Casey. Yeah, yeah, I'm here. Wow, <laughs> you're back. Geçin. Tabii. Şaşırdın mı? <sighs> aldım aldım. Had to deal with some shit. But I got what you needed. I delivered. Now it's... This is great. Finally, some progress. It's a relief. Okay, uh, let me find the manual for that thing and we can get it calibrated. Hmm, aldığımız şeyi kalibre etmemizi istiyor. O nasıl olacak ki? Let's chat reserve first. you me or us? İlk önce biraz bilgi alalım değil mi? You're stalling Casey. I want to hear what you got on the reserve. Not doing anything until you hold up your end. We clear? Yeah, yes. All clear. Okay. The reserve is real. But you already knew that, right? What you don't know is that I am in it. It's an ah, old ah, military bunker built in the 50s or 60s. Right after the flood, the National Guard used it as a staging area to distribute disaster relief supplies. But once the dead started walking and things really went to shit, I had no choice but to get inside and hunker down. I thought I was safe for a little while, but now I'm fucked. The floodwater up top was too much for the reserve's pump system. It, it malfunctioned, and now the whole place is on lockdown. I'm stuck in the com room. I'm running out of time. I need to get out of here, soon. God, I can't wait to see the sky again. <laughs> Abi yazık ya uzun zamandır herhalde orada. I've been working with someone named May. Hmm, she claims to have a key to the reserve. You know anything about this? If your May is May Benoit, then yeah, <laughs> yeah, I've heard of her. May Tower is always tossing her name around on the airwaves. They're really after her ass. Consider her a major threat. I don't know anything about a key to the reserve, though. Dur I'll do some research. If I discover anything, I'll let you know. You're <laughs> ee, alone in there. What's in reserve? Kaynakta neler var? Orada yalnız mısın? Running out of time. İlk önce orada neler olduğunu soralım. Pardon, orada yalnız mı olduğunu soralım arkadaşlar. You were the only one to make it inside? Well, no. There were others, but they didn't stay. Um, they had to leave. Ah. E o zaman tek kalmış olmuyor mu? Neden gittiler abi? If the bunker was safe, why did they <clears throat> leave? Like I said, they left. They had to take care of something, okay? Nothing else to say about it. Rumors are all over the place. What exactly is inside the reserve? Most of the rumors are true. Food, meds, tons of it. I mean, the entire hall was meant to help tens of thousands of people in the area after the flood. And there's a bunch of guns, ammo, and gear for the troops that were meant to distribute it. All oh, military grade, abi. perfect condition. Zombi dünyasında isteyebileceğiniz her of orada. The whole bunker is locked down because of the floodwaters. Ah. What's the rush to get out of there? Starvation, for one. I might have a couple weeks left of scraps down here. But none of that is gonna matter if the floodwater sitting on top of this place breaks through. The com room is filling up slowly right now, but it's only a matter of time before the ceiling collapses. Starvation, crushed or drowned. Pick your poison, right? Starvation doesn't seem like an ideal way to go. The slow death. Yeah, well, well with your help, I'm hoping to avoid all of it. Fuck, I'd rather take my chances on the surface with a hundred walkers coming at me. At least I'd have a fighting chance. Look, tourist, I'm not asking you to do this out of the kindness of your heart. I mean, there's clearly something in it for you, uh, uh big time. If the pumps get repaired, not only will I get out, but the supply rooms will all open up. All those disaster relief supplies, untouched. Not to mention enough weaponry and gear to arm multiple platoons. All for you to do with as you please. And for me, a fresh start and some fresh fucking air. Tamam. Why should I trust you? Hmm, sana neden güveneyim veya neden ben? Why do you need me to get you out? Plenty of people are looking for the reserve. Why not get one of these groups to help you? Well, my gut tells me that you're my best bet. The Tower and the Reclaimed are both after the reserve, sure. Obsessed with it, you might say. They believe it will shift all the power in NOLA. But I don't trust them. They're too absorbed by their agendas. You're unaligned. On your own, like me. Hmm. Hey, we, may as well help each other. Giderce kendine Right? Tamam lan. Tamam. Tamam bu işte varım abi. I'm willing to take the risk. Oh fantastic. You won't regret it. Well, it, it's been a long night, but I'm too wired to sleep. I'm gonna turn this place upside down until I find the manual. Uh, you should get some rest, though. I'll contact you in the morning. Good night, tourist. Güle güle. Hmm, gecenin bir yarısı o zaman adam uykumun uykusunun geldiğini söylediğine göre. Abi ya. İnsanın silahının neredeyse tükenmiş olması kadar üzücü bir durum daha yok. Şimdi silah aslında üretebiliyoruz. Güzel. Daha büyük şeyler mi geçsek? veya Tüfek, tüfek mermisine geçeceğiz. Ya biz silahımızı yapabiliyorken abi silahtan yürüyelim bence. Aynen. Bundan ben bir boyut daha yapacağım. Bunu da çantaya atacağım. Atabildim değil mi? Öyle bir düşme sesi geldi ki güvenemedim. Tamam. Arkadaşlar insanın neyin beklediği hiç belli olmaz böyle durumlarda. O yüzden hazırlıklı olmak lazım. Bu arada yaylarımın durumuna şöyle bir bakayım. Temiz, harika. Ah bu da harika. Peki ya sen? Sen de harikasın. <laughs> böyle bir biraz keyifli insanda. Ne olur ne olmaz iki tane de yemek yapalım. Yere mi attım? Lan! Diğer elimize koymamız gerekiyordu. Bir bandajda ne olur ne olmaz yedekte dursun. İyi ya bu bölümün neredeyse temel ihtiyaçlara ayırdık. Abi ilaç yapabiliyor muyduk? Aa yapabiliyormuşuz ama <laughs> ama ama yapamıyorum. Üzücü bir durum. Neyse. Bekletmeden biz de sabaha görelim arkadaşlar. Ondan içmeden uyuyamıyoruz. Early morning. Ah. Hello? It's Casey. Ay gene bizim Casey abimiz. Dur hadi konuşalım. Yalnız hissediyor. Are you there? Yeah. Orada Glad to hear your voice. Ready to get started? Oh, gerçekte hayır <laughs> ama maalesef. Ready as I'll ever be. Okay, good. So, I found the manual for the pump flow regulator. It looks like we need to calibrate it before it can be installed. Each of the pumps has different flow requirements, and that component tells the rest of the system where to route the water. şeyden bahsediyor. Sounds easy now. I am not... <laughs> Calibration? Flow requirements? This is sounding complicated. The manual is pretty clear. I should be able to talk you through it. Let's start with the serial number. Find it on the device and read it to me. Bir şeyleri bulup okumamızı istedi arkadaşlar. Aha, aha. 473-0589-01. Okay, uh, now turn the dial until you get some feedback on valve A. Uh, uh then tell me the number you see. Aa, kaça döndür dedi çok kaçırdım. Herhalde bir yerde tepki verir. Bir yapacağım. Heh. Tamam bu, bu buralar değil anlaşılan. Herhalde bir şeyler olduğunda... Feedback triggered on 55. Ah The numbers turn green. Okay good, 55. Uh, according to the manual, valve B should be tuned to 28 degrees. 28 diyorsun. Valve B to 28. Got it. All numbers are green. Perfect. Okay, uh, last valve. One second, one second. Basit there we go. Valve C should be set to 67. 67. Valve C set. All numbers green. Awesome. Okay, uh, almost there. Uh-huh. Now it says, depress the automatic confirmation mechanism. Uh, looking at the diagram here, it's a big round button. Should be obvious. Oh, bu değilse hiçbir şey All right. Big round button pressed. Yes! Okay, we're calibrated. Oh, now you need to install this sucker into the pump. Uh, the pump, it's, uh, it's located outside of St. Vincent's Church. Beacon lights will be on to help find it, so that's good. Of course, uh, it'll probably attract walkers, so that sucks. Just be uh. ready. The systems down here will let me know when you've installed the regulator. Oh, and uh, one more thing. A little tip that oh, should make life a bit easier and scavenging more fruitful since, you know, we're colleagues now, <laughs> right? The tower has a radio station, number 47, that broadcasts any significant discoveries in the city and the current schedule for stirring the herd. Might be wise to tune in before heading out for the day. Privileged intel, so, you know, let's, uh, let's keep it between us. All right, gonna take a few moments to clear my head. I'll contact you when it's time for the next step. Good luck, and thanks. Ne demek abi? Mahvettin beni. Umarım bu adamın bize bir şekilde bir yerlerde bir yararı dokunur. Yoksa üzüleceğim yani. Hmm. Öncelikle şu mezarlığa bakmak istiyorum bunun oranın yer altında bir kısmı vardı ve açılması lazımdı. Açıldı mı açılmadı mı merak ediyorum. Aa bu arada bulutların sürekli olarak kapalı kalması çok rahatsız edici ya. Oo bir dakika acıkmışız abi. Yine bir yemekle başlayalım değil mi? Hmm. Lezzetli. Evet abi. Uzaklaş şöyle hafiften. Ah. Evet biliyorum. Biliyorum böyle bir yere inmek için zorumu var ama zorum var. Şurayı sadece bir defa yakalayabildik o yüzden beni rahatsız ediyor olayı. Umarım açılmıştır, açılmıştır artık yeri de ilerlemenize izin verir. Ha burada hep zombi çıkıyor bir tane. Aha al işte. Ay açılmış galiba. Abi bazen bir yere hiç gitmek istemezsiniz ama böyle hiç gitmek istemezsiniz ya. İşte bu durum o durum abi. Aa dur yanlış yere mi çıktım? Yo. Ay yeni alan. Ok ve yayımı hazırlayayım. Ne olur ne olmaz. Gel gel. <laughs> Gel. İyice yakınlaş. Ha ne? Bir şey ismi var bunun? Aa. Ee, bir arkadaş bununla ilgili bir şey demişti. Zombilerin parçasını alıp kendi üstüne sürebiliyorsun gibi bir şey demişti. Bir deneyelim. Aa! Ah! Aa. Ah! Ah! Ay gerçekten mi? Bunu yemeyeceğiz. <laughs> kahretmesin. Aa ben bunu yedeklerim bu parçaları biliyor musunuz? Aa ne oldu? Koşunca bozuluyor mu? Şurada süremiz gözüküyor galiba. Ay. Orada insan vardı bu arada. İnsan olduğunu gördüğüm için daha hızlı kaçtım. nereye gideceğim abi? Abi hayatımın en oyunu tasarlayan herkesten nefret ediyorum. Ananı. Ah. Ay kendimden nefret ediyorum. Kendimden nefret ediyorum. Bu iğrenç yerde bulunduğum için şu anda nefret ediyorum. isteyen insanlardan biri abi. Artık ya. Nor... Acaba belki de bizden bir şey istemeyecekti ya. Tamam tamam tamam tamam. İki tanesi bulduğu için bizi galiba gizliliğimiz öldü. Aa ben nereden gelmiştim ya? Abi oyun rahatsız edici olma sınırını zorluyor desem inanır mısınız? Of abi kesin leş gibi kokuyoruz. Bu arada ben bu bölgeye bir daha asla gelmem. hayatımda yaşadığım en iğrenç deneyimdi bu arada. Işığı da yakamıyoruz. Işığa karşı duyarlılar mı ki zombiler? Allah duyarlılar mı da mi bilmiyorum ancak. Bundan daha kötü bir deneyim yaşamamıştım. Evet, eski barışçıl dolu evimiz neredesin? Uf. Abi ya. Bu kadarı bana biraz fazla geldi arkadaşlar. Resmen adamlar yalnız deli mekanik yapmışlar hani buna cidden bayıldım. Çok korkutucuydu ya. Abi bu arada o zombiden bulursam yanıma birkaç parça daha alacağım gene ya. Çok acayip yararlı iş. Bu arada bu neymiş abi? Waterfall K. Ya şu anda içten içe üzülüyorum. Sanırsam iyi birisini öldürdük. Abi yapma ya cidden mi? Abi çok düşman gibi gözüktü gözüme be. Arkadaşlar bu <laughs> ürkünç macerayı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın.